Dostum sen de mi Robux kazanmak istiyorsun? Eğer Robux kazanmak istiyorsan aşağıda verdiğim Discord sunucusuna katılıp buradaki 2 günde bir yaptığımız 25 Robux veya 30 Robux çekilişlerine katılmayı unutmayın. Katılaraktan efsane Robux'lar kazanabilirsiniz dostlarım. Size garanti veriyorum 2 günde bir Robux çekilişleri yapıyoruz Hepinizi bekliyorum ve arada yapacağımız D-Live yayınlarında katılmayı unutmayın. D-Live'ın da linki aşağıda dostlarım. Hepinizi bekliyorum. Hadi şimdi videomuza devam edelim. Dostlarım selamlar. Ee, ben Emircan. Biliyorsunuz ki ben e, bir ara önce bir YouTube'u bırakma gibi bir olayım oldu. Yani biraz ara verme gibi bir olayım oldu dostlarım. Bu olayın neyden kaynaklı olduğunu sizlere söylemek istedim. Arkadaşlar biliyorsunuz ki ben 1-2 hafta önce falan birazcık YouTube'a ara vermek için sizlere video atmıştım. Ve bu videoyu sonra da silmiştim. Evet gençler dediğim gibi biraz ara verecektim. Verdim de zaten yani vereceğim kadar arayı verdim. Arkadaşlar bunun sebepleri şuydu. Biliyorsunuz ki bir ara LGS vardı. E, LGS muhabbeti vardı. LGS bitti ve 10 gün falan ben yine video atmadım yani LGS bittikten sonra. Arkadaşlar LGS bittikten sonra e, birazcık işlerimiz vardı yani Yusuf'la. E, yani şöyle diyeyim YouTube ile ilgili ve Discord'umuzu geliştirebilmek ile ilgili bazı yenilikler yaptık ve artık Discord'umuzda bayağı bir Robux çekilişleri yapacağız ve Adopt Me Pet çekilişleri falan da yapacağız. Hepinizi bekliyorum gençler bu arada gelmezseniz cidden çok şey kaybedebilirsiniz. Ee, şu an yani şu anda da zaten ben oyunu oynamıyorum yani oyun oynayan benim ama dün akşam çektim bu videoyu öyle bir arkaya gameplay koyayım diye. Şu an seslendirmeyi programdan yapıyorum arkadaşlar. Ee, dediğim gibi arkadaşlar aşağıdan D-Live linkimize falan da gelerekten yapacağımız yayınlara katılabilirsiniz. Gençler yani diyeceğim şey bu kadar. Hepinizi bekliyorum. Ee, tam gaz devam edeceğim. İki günde bir veya eğer cidden yapabilirsem günde bir tane video atmayı planlıyorum. Çünkü arkadaşlar videoyu renderlamam cidden çok uzun sürüyor. Yani edit yapabilmek falan cidden baya zor bir şey. Ee, videoların başında zaten görüyorsunuzdur. Ee, o editleri yapmak birazcık zorluyor beni. Ee, ve bu arada yakında galiba 1100 abone falan olacağız gençler. Hepinizi çok seviyorum. Destek destek çıkan arkadaşlara çok teşekkür ederim. Umarım desteklerini kesmezler ve yakında 2000 abonelik bir aile olabiliriz ve ondan sonra 3000, 4000, 5000 diyerek ilerleyerekten güzel bir kitle toplayaraktan yolumuza bakabiliriz dostlarım. Umarım böyle bir şey mümkün olur bizler için. Zaten olacağını da düşünüyorum. RS ailesi yapar. Hepinizi seviyorum gençler. Kendinize bakın. Hoşçakalın. Bay bay. I